Assalamualaikum bersama saya Safwan Dan hari ini Kita akan bermain game yang bertajuk Cleaning Redville So game ni game indie Hari ini Khamis malam Jumaat Marilah kita main Game ni let's go Redville 1976 So grafik dia macam grafik lama kan Sebab game indie kadang-kadang dia buat grafik macam ni ha, Macam PS1 ni grafik Alright. So kita ni pencuci Sampah Alright, kita ni pun... Ah, nampak ni? Wah, lori sampah. Dulu lama tak nampak. Dah pupus. Okay. Okay, betul. Kita apa? Masuk dalam ni. Mampus terus. Okay, kena baca. Three bags at a time. Okay, tiga. Hanya tiga. Ni VLC media player tu. <laughs> okay, uh, ah, tiga bag. Ah, satu-satu uh, masa. Satu bag. Right. Oh, right click to put down. Okay. Satu bag. Oh, ada dua bag sini. Tak ada. Satu beg je Alamak Aku dah tiga beg Ini kan Mesti bawa busuk gila tu Okay so, Kita terus Oh kita boleh lari Infinite kat tu lari Nice Boleh masuk tak? Tak boleh Okay dilarang masuk Jap Aku tanya Pak Gat jap Weh asal kita ni budak ke apa? Pak Gat Pak Gat boleh masuk ke tak? Ah tak boleh Mana lagi? Oh ini lah. Ini ambil sekali Empty the truck Before dumping Empty the truck before dumping. Macam nak? Oh, oh, oh, kita oh, oh, tekan, tekan. Oh, okay, okay. There go. Ah, itu dia. Oh, oh, itu dia. Empat bag. Dia main puzzle pula guys. Ha, letak sini balik. Ha. Aduh, hai. Puzzle pula. Ha, pergilah sampah-sampah. Sat... You what? Asal ada bunyi sesuatu yang misteri. Mesti tak boleh Okay yang tadi jalan kena blok tu Okay aku dah boleh lalu dah sekarang Let's go Oh dah start dah Baru start Walaupun grafik dia macam ni kan Dia ada storytelling kan Bersama saya Safuan mengambil sampah Apa ni apa ni Turn left slow down Okay Allah Akbar Apa benda ni Accident pula Sorry guys Accident pula Baru nak nyanyi lagi Okay Ready Alah habis dah lagu Aku baru nak nyanyi lah Siuk betul Okay ni apa ni Welcome to Redville Oh ni lah nama game tu So aku rasa mesti ada something Dekat Redville ni Yang kita tak tahu Okay ni VLC media player tu tak boleh masuk So kita teruskan perjalanan kita Mana radio pun tak tahulah Hilang dah Eh Ni accident Okay ada bunyi Oh oh, oh. Lampu Okay lampu ni berkelip-kelip ni aku risau Risau kadang-kadang Belakangan tak ada kan Sampah harap-harap tak ada lah Oh Wih ada darah Bukan air sebenarnya Kau ajar Dia scam je weh Air cola ke apa ni Bukan sos dia. weh Oi oh, oi. Ya, ya. Okey, benda ni bergerak. Wah, jadi duduk bawah tu pula. Okey, dia dah mula guys, dah mula. Tadi kerja aku biasa je. Ah, dia dah mula ni. Saya bekerja di waktu malam. Men, kenapa dia ambil sampah waktu malam eh? Ha, banyak betul persoalan dia. Eh? Aku sebenarnya nervous kan ni. Guys, aku cakap tu terang, aku nervous juga. Right? Sebalik macam dia punya dia punya ni. Dia punya atmosferik dia macam Dia macam tu So kenapa sampah ni bertabur-bertabur ni? Hei! Hei! Kecut aku bodoh apa? Kucing rupanya Waduh aku pun nak buat bunyi anjing weh Rupanya kucing yang datang ah. Aduh Terkejut aku dia datang pada sini weh. Rumah siapa weh? Kucing siapa weh? Ha? Kucing siapa? Kita dah dekat 15 minit kat sini Angkat Okay kita dah macam selekoh ke kiri ke kanan Ke kiri Ke kanan Hati-hati bila mengutip sampah Right let's go Ah, uh, Oh ini macam terang sikit sini ya Terang-terang ni Jangan Tak boleh percaya kan ni Ah tu nampak Ada orang ketuk-ketuk pintu Ah, saya ambil sampah ni. Oh ada ada ada boleh baca eh. You are good at this. Alright, of course lah. Apain? Teruskan lagi perjalanan kita. Oh, boleh gelip. Ah ah ah. ah apa ah, apa apa bunyi apa tu? Janganlah main sama-sama ni. Aduh. Eh, eh, eh. Aku parking kau tengok macam ni menyengit je. Ya benda ni. Oh, tempat parking jalan. Eh, jangan macam tu bunyi dia. You are good at keeping a secret. Wait, what? Kenapa dia kata aku pandai menyimpan rahsia? Ha? Aku tak tahu ni rahsia apa ni? Rahsia ini telah lama aku pendamkan. Tiba masanya. masanya. Aku tukar pekerjaan daripada pengutip sampah. Woi, tengok aku cakap dah, tutup lampu dah. Tutup lampu dah. Okey, tak nampak, tak nampak, tak nampak berapa berapa berapa berapa dua, dua, eh, Ya, Biasalah tak bayar elektrik macam inilah. Kan. TMB potong terus. Seorang tak bayar elektrik, TMB potong semua. Ha. Ini kawasan Redville macam tu eh. Lying to your friend and family. Wait, what? Aku tipu apa? Dia kata aku tipu. Tipu pasal apa? Ha. Menarik. Teruskan lagi. Hui, menjembur pula. Kau bercakap ke apa menjembur? Hei, eh, kencing kat sini buat apa? Aduh, hai. We all your know your secret. We all know your secret. Ah, rahsia apa ni guys? Aku tak pernah berahsia dengan korang. Sebenarnya aku kerja Inilah kerja aku Lampu pecah Alright aku tengah semang tadi So ah, Kenapa tiba-tiba atmosferik jadi uh, Macam lagu seram okay, Aku rasa aku dah tawaf Tempat ni dah berapa katu kali dah Rasanya dah habis kot Ya aku rasa aku nak balik dah ni Yeay balik dah Woo! Masa untuk balik Ditemani oleh Siapa mencuri tu? Right, bila dah habis kerja ni? Lama betul. Eh, bunyi apa tu? Hello, hello, hello. Bunyi apa tu? Okay. Ah, bila aku sebut tu bos aku cakap, ah, but there were no rumor we murdered many people. <gasps> Diorang bu oh, kita Jangan kata kita ambil mayat rupanya. Sebab tu nama tempat ni Redville. Apa? Darah kan? Warna merah. Aku tak membunuh lah Tapi Aku rasa kita kutip Mayat Yap Guys kita kutip mayat guys Itulah dia Kerja kita Sebagai Pengutip sampah Tapi sebenarnya sampah Tapi sebenarnya bukan sampah Kita kutip Mayat Yeah So kita balik lah guys Hai! Hey, Jantung aku. Ah, jangan mati. But it's time to face your real job. One bag left. Kan aku cakap betul? Kita kena bungkus mayat weh. Tapi kenapa aku langgar dia? Oh no. belakang tu ada mayat Tentang banyak mayat aku ambil Oh Okay teruskan perjalanan Abaikan Kita nak buat kerja tak apa Demi secedok nasi Tak ada siapa tahu pun kita bawa mayat Tahu-tahu kita bawa Pergi bawa pelupusan Lepas tu kita melupus mayat Itulah dia Krematorium Sekejap ni tajuk bukan Ni bukan tajuk dia Tajuk dia bukan Sampah apa Kenapa tajuk dia pusat Oh kita betul lah Krematorium ni nak bakar mayat Aku kutip mayat punya. So itulah dia game yang bertajuk Crematorium. Aku rasa game ni mula-mula tajuk dia lain. Entahlah, tak sure. Game dia agak interesting tapi agak drag sikit. Lama juga ah dekat setengah jam juga aku mengutip sampah. Tapi dia punya story interesting lah walaupun simple, seronok. Kalau korang suka dengan video ni macam biasa lah korang like. Eh, korang komen di bawah, korang share. Jangan lupa untuk subscribe juga memang bantu sangat. Kalau korang boleh turn on notification, turn on. Untuk video baru kita akan jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye.